Assalom qadrdon muxlis va muxlisamiz. Sizlar bilan siz sog'ingan Ozodbek blogeri. Bizlar bugungi rolik Telegramda ya'ni kommentariya qoldirish, ya'ni oddiy media fayl, video rasmlarni tagiga har doimgidek chiqadigan comments, ya'ni kommentariya qoldirish. Bu degani odamlarga shu video roligingiz yoki rasmingiz yoqdi yoki yoqmadi bilishingiz mumkin. Qanaqangi gaplar qo'yib bo'ldi, qoldirdi. qanaqangi narsa kommentariya qo'yish bo'ladi albatta videorolik mm, youtube tarmog'idagi texnofight tv kanali uchun maxsus tayyorlanyapti sizlar bu kanalimizga ham a'zo bo'lishni unutmang bizning telegramda ham do'stlar kanalimiz bor telegramdagi kanalimiz hakkerlar maktabi uzb mana do'stlar bitta komment ada komment bunaqangi kommentariya qo'yib qo'yish bo'ladi albatta videorolik hashtag uz shanel bo'lib turadi hozircha vaqtinchalik chunki bu kanali mm, mening o'tgan kanallarda ko'proq reklama bo'lyapti shuning uchun bizga nima kerak bo'ladi bizga bitta comments bot degan e, yo diskus bot degan bot kerak bo'ladi mana sizlar galitkasi bor e'tibor bering unga kiramiz va startni bosamiz bo'ldi do'stlar shuni startni bosib qo'yamiz bo'ldi endi esa biz mm, bironta kanalingizga kirasiz va administrator qilib qo'yasiz buni diskus bot mana mana shu diskus botni administratorni yoqib qo'yish bo'ladi davlat tomonidan belgilangan bot mana endi esa bunga mm, bir narsa tashlab ko'ramiz Misol uchun mana videoni tashlaymiz kanalga. Qani qo'yarmikan? YouTube'da videolarni Telegram. Mana do'stlar, add a comment, ya'ni mana add a comment buni bir marta bosib ochish, ya'ni bunu mumkin do'stlar, shunday qilib. Do'stlar, bugungi videoroligimiz shundan iborat edi. Sizlar bilan Ozodbek bloger bo'ldi. hammaga omad erlar maktabi uzb kanali doim oldinda